Pixel Battle La Team Rocket contre les Dalton Go Ma Mariette voilà les deux idiots, je suis sûr qu'ils vont rater Faut que vous des kids, James, c'est une calamité c'est légendaire Mais personne s'est quitté Font que nous imiter On va les dynamiter Bonjour Prévenez l'infirmière Joël On a fini de jouer Ici ça tire un Pokéball réel Oh oh j'ai jamais je dans le plan Sont tombés comme un plan que les camarades seulement des enfants Mais c'est que ne font que des le plan Personne vous a toqué Les nabos j'ai les culbutes toqués, J'ai un cobra dans la pocket et vaudrait mieux pour vous pas l'invoquer On est les meilleurs c'est Vous Voir étendu jusqu'à la voie lactée Willy et Jack on vous met des pour vous On passe à l'attaque, on n'a pas peur de vos ratatata. Parti en trash, wow, du matin et du ratatata. Catastrophe caricaturé. Et vous finissez toujours capturé. On est toujours dans la nature et on n'est pas de cousins raturés. Retire ce que tu viens de dire Du calme, Joe, ça sera votre team, Rocket Tu nous sous-estimes, Rocket Je vois que de victimes, Rocket Comme loin, vous valez pas un centime, Rocket On sait que la nuit, dis-moi où est ta team, Rocket Y'a plus de trucs que le total de vos petits raquettes Rose dans la bouche, le lit dans les gants Robot géant, on vous couche Tout restant élégant Quand c'est viral comme Pokérus je vous empile comme poupée je vous donne en pâté pour miaou Voici des déchire, nous pas vous êtes phare à l'ouest, ici c'est nous les rois Vous servez à R, c'est écrit juste là Toujours RTV, on est rodé, on entend l'air façon rodé ah, oh. Surprise comme Juliette et Roméo, avec du on vous met caoutchouc Quand est-ce qu'on mange Maintenant on va s'expirer en expérience et en en distillerait plus vite que leur pompe Ok mais quand est-ce qu'on se range Jamais, retenez bien le nom des tâches de TV, BD, CD, JV On n'a pas peur de personne niveau 100 Ouais, faut qu'on les sanctionne Sinon les boss, c'est comme ça que les faire fonctionnent Vous êtes passé de mode, et bon, c'est pas pour vous s'humilier, mais 200 épisodes Nous, plus d'un millier Et mal et qui radotent comme des vieux séniles On vous assimile, on a tiré le jackpot pour des décennies On vous désinventait plus sur Cossini Prêt à s'envoler Ces boulets resteront à terre Gagner ce battle si vous voulez On, a, déjà gagné